मिलन की है जब वो हंसती है मायून बारिश होती है चनक चनक चुम चुम जीजन की कनन तो चाप डोम डोम चाप डोम डोम चाप जीजन मुंद बबेस aduh <laughs> you tak buat mana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya Dan seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan, uh, jaga SOP, dan pastinya jaga kesehatan cuy ya Selalu jaga kesehatan cuy Oke di video kali ini kita akan mereaksi lagi ceramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy yang mana di sini saya akan mereaksi dua video langsung cuy tapi nggak videonya nggak diulang-ulang lagi cuy kan kita sudah mereaksi dua video dari Ustadz Samsul Debat uh, masih di tempat yang sama gitu ya ceramahnya masih tempat yang sama tapi diulang-ulang gitu ya sekarang saya nggak ulang-ulang cuy sengaja saya ambil dua video langsung supaya kita nonton sampai pertengahan saja dan video keduanya sampai pertengahan saja ya supaya ini cuy supaya tidak menggunakan masa terlalu panjang gitu ya Oke video pertama judulnya itu adalah kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS Kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS Tunggu dulu saya artikan sedikit ini cuy bagi GPS. Oh, saya paham cuy. Saya paham maksudnya ini cuy. Mungkin eh, ini cuy, kalau di atas uh, mobil, di atas kendaraan perempuan tak boleh uh, uh, disuruh bagi ini cuy, bagi jaga GPS gitu ya. Mungkin salah jalan atau bagaimana. Tapi saya paham maksudnya ini cuy. Dan yang video kedua itu masih ceramah di tempat yang sama, yang mana judulnya itu adalah suami romantik peluk istri dari belakang kat dapur. Suami romantik peluk istri dari belakang kat dapur. Suami yang romantis peluk istrinya dari belakang di dapur ya, ke dapur, di dapur ya. Posisinya peluk istri itu di dapur. Kalau salah, kurang bisa benarkan di bawah cuy ya. Kurang bisa benarkan di kolom komentar cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya. Tidak berlama-lama lagi cuy. Langsung aja kita ke video yang pertama. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, Dua, satu. Bagi dia jaga GPS Fail Ini kok, oh kayaknya orang, Itu lah. sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS Fail Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga ya, GPS Ya, bawa kereta gini Okey. Ha. Dia kalau jaga Arah jalan ya GPS ya kan. Okay bang depan lagi depan lagi depan lagi depan. Yeah. depan depan belum lagi ni Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang simpang ke situ. Ha, tu tak lah. Itu tak ada. Itu yang lelaki tu cenia. Korek orang tu. Jauh nak U-turn ni. Jauh, jauh. Sabar, sabar. Iya, itu beza dia. Itu beza. Ha. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat Cik Putrajaya. Ya, yeah, ya, yeah, Yeah. Dia dah terbayang dah. Dua, tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey okey okey. Eh tapi jalan tu jam weh. Ya kena pula. Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, oh ya jalan Allah. Pintas. Jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit lagi pun dia buat construction. Oh habis tu. Jalan mana kau ikut jalan ni? Boleh siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh. Okey eh? okey okey okey. Okay, okay. Itu lelaki. Ya. Yeah. Allah perempuan kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing tiga kali pun. Dia dah biasa je pusing tiga kali. <laughs> Itulah jalan yeah, ikut. Sebenarnya kena kebiasaan saja. Dan orang perempuan dengan orang lelaki. Perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Okey, okey, ya. okey. Lelaki romantik itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat Rumah tangga ni tiga perkara kita keringat. Hmm pertama kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Okey. Macam tu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu Fata Morgana aja sifat. <laughs> Tidak berpijak di bumi yang nyata. Yeah, yeah, yeah. Ya. Sebelum kahwin memanglah. Hmm, you suka minum air apa? I suka minum air orange. Ya Allah sama. Yeah, yeah, yeah. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? I pun suka yang pedas. Walaupun dia buasi, semelit semua ada tau. Di sama-sama ni. You suka kalau eh? apa? I suka kalau pink. Ya Allah, sama. Apa halak jantan tu suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan? Iya, yeah, iya. Yeah, Sebelum kahwin bukan main lagi kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya rusahanaya. Kau sumber ilhamku man manbai meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin menaruh harapan zaitun lagu mata syurga hidung syurga mulut syurga pada syurga di wajahmu Nesh akhirnya ambil keputusan kau lah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah bila dah kahwin Judul baru tahu tu. kontut kawan tu busuk ke tidak Liris. <laughs> dulu nak kontut masuk dalam bila air bila dah kahwin kontut bersepah siap panggil mesti mesti kau dengar tak tak dengar kau dengar kau hajar tu. yang perempuan yeah. pun sama sambil buat dulang lalu depan suami maaf sorry la Allah mulalah dia luka di luka ishima luka dilukai Shima keliru Ajai dan Nuril kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa era Fazira rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters di persimpangan dilema Nora akhirnya Rajo Rahmat kalau rela ku pujuk Spider tak apa ambil eh. keputusan pergi tak kembali Robani sebelum pergi sempat hai hai bye bye Hazlin kan tapi bila dah berpisah baru dia teringat Dulu Suami aku marah-marah pun bawa pergi belanja yeah, yeah, yeah. bawa balik lauk hmm. Terasa kehilangan dia Suami pula eh. Terbayang dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku Benar benar Dulu marah-marah dia gosokkan baju aku Gosok baju seluar Suara dalam pun gosok Dah <laughs> mana saya pun tak tahu Yang suami pula tak sabar cepatlah sikit Pakai paling panas sekali ambil kau Ambil kau ambil kau Ambil ambil ambil, ambil. Dia sarung suara dalam tu langsung manu. Apa hal bang? Apa <laughs> Dia nak cakap segan, dia pun SMS. Aku mau pulang amok. Dia pun jawab terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah lalu dia pun baik balik Gila pintar Mahmud ini ya Bukan kelakar Kelakar atau soal sekedar ceramah ya Adalah tu eh? Dia pintar banget ya Itu kan dia lagu, Judul Tak tepuk pun tak tepuk Asyik ya, ah, Ada lah Kau nak macam tu lah, ah, Apa lah Tak ada lah Oke okay, oke okay. Ini diulang lagi cuy ya Langsung aja kita ke video kedua Yang penting kita sudah paham lah ya Oke okay, video kedua Tiga dua 1 jadi, dalam pertama kita kena ingat Kita tak akan kenal pasangan suami isteri Dah kahwin baru kita tahu yeah, yeah. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau Bahagia Hari ini kita dah kenal segala-galanya Sampai tak tahu dah buat apa Itu sebab nasihatkan anak-anak kita Jaga perilaku, jaga perangai hmm? Anak-anak kita sekarang berkapal Berapa ramai itu budak-budak kena tangkap Dekat tempat-tempat sunyi <laughs> Duduk kita tempat sunyi, kita tempat parking kan Berdua, buat apa Ya yeah. Buat apa Kata eh? sunyi buat kuih cakui. tu tak kuih cakui melokap. Ya kan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu. Entahlah lah, hai, eh. payah nak cerita. Kuih lah tanya orang. Kuih cakui gimana sih? Kuih. Saya teringat gitu. Saya ingat tadi kuih lah, cakui. Bila zaman-zaman kan bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi ada satu jamuan raya, ada satu bank lah bank masa jamuan raya dia buat merak, sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergi lah majlis tu. Anak yatim tu umur 3 dengan 6 tahun. 3, 3 ke 5 tahun. Kecil-kecil tu budak tu. Hmm, betul lah, comelnya budak tu anak yatim. Saya duduk dengan dia ambil gambar. Lepas tu dia tanya. Cik, kuih karipap tak ada. Yang ada kuih cendol kan. Kuih yang macam cendol apa? Lengkong cendol kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih, lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni, dia kuih KL. Ini hmm, kuih karipap tak ada. Tak ada, dia tu je yang ada. Mula, hai, bila nak makan ni, cakap, cakap, cakap, cakap. Dan lah, budak tu cakap lah. <laughs> tu saya teringat tu kan. <laughs> Jadi tak kisahlah. Jadi balik-balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang betul kedua, sekali, betul keringan. sekali. Pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Hmm. Contohnya kita dengan suami isteri kita kan, kita, hidup kita. Yeah. Jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap, tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu. Dia kalau dia kan dia macam ni bang. Dia layan isteri dia begini begini. Ya yeah, ya yeah, Yeah. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Betul banget. Betul banget. Kita jagalah ikut kepahaman kita suami kita macam mana sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Betul, betul banget. Kadang-kadang rumah kecil je tapi suami romantik. Itu mustahak tu. Ya, ya, ini. Kita tengah cik bang. Assalamualaikum. Salam bang kat dapur bang. Suami dekat Asik. belakang. Peluk. Sam. Ha bang panas. Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa. Ha, orang lelaki buat balik nanti. Tapi pastikan isteri kita bukan jenis yang melata. Kalau <laughs> follow mak, sap, dia tikam. Kan? Tahu lah kan. Ya, suami dan ke, menurut kajian kebanyakan suami yang romantik ini memiliki Roy. Aduh, gua ini kayaknya Ustaz Jamshul Debat ini banyak pengalaman sih. Kok bisa tiba-tiba kayak stand up gitu kayak nulis gini ya? Apakah Ustaz? ini bukan sekedar spontan saja atau nulis Kayak nulis sih cuy ya kayak stand up comedy kan nulis gitu boroi Gila, kalau dia ada perut biasanya dia ya. ada nilai romantik lagi boroi dia lagi romantik betul uh. iya menyanyi-nyanyi dia balik kerja tu Indah sungguh panorama Bini jawat Pagai pulau ni warna Anak ulala Bahagia betul lagu tu <laughs> Ada lagu dah kan okay, Anak ni ulala kan? doang kan? ya. Tak apa dia ngorak kan Dia ngorak nyanyi lagu Mistan lama pun boleh Like jo je वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारों बन गए Langsung keluar. Oh, kita tepuk tangan dulu sih. Ustaz bisa nyanyi lagu. Gila sih. Okey mati. Okey lah lu. Okey. Enggak. Romantik. Tu sebabnya orang perempuan jangan pakai postman lagi dah. Buat tegur suami. Faham? Ha. Long. kau semain dengan belum? Kau cakap dengan abah kau. Si goreng dah siap. Oh, yang pakai perantara ya. Bah, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau, kau jaga ni. Mak, abah cakap, kau jaga ni. Kau cakap dengan abah kau sekarang, now. Dia timbalan pengurusi Pusman ni <laughs> tak cakap putih. tak bukan sini dah tapi lain. <laughs> lain. Cakap dengan abah kau sekarang, now. Now. Ni babah ni mak cakap tau sekarang ni aku cakap dengan mak kau. Tak reti bahasa ke apa? Mamak ni abah cakap tu. Tak reti bahasa ke aku cakap dengan abah kau jangan kurang hajar habis. Tak lah, Kan tak elok tu. Kan? Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri yeah. Ya. tak gosok tu. Abang, Ya. Yeah. <laughs> Bila kono air tu kat isteri langsung keluar bini klip instan. Indusan lagi. Kan kita tengok Indusan tu kalau ada babak yang eh, langsung lagu, tu tak? Betul, betul, betul, betul banget. Langsung betul. suami dia, Kowilad kihen, jabo hasti hen, mak nyaut, baris hoti hen, canak canak cum cum. Jiran ki kanan tu, cap dum dum cap dum dum cap. Jiran pun terbabit. Aduh, <laughs> you tak buat mana lah. Keren banget Ustaz kayak gini sih. Apa ya kayak menurut saya keren banget sih keren banget sih kan gue karakter uh, lelaki yang suka lagu-lagu Hindustan gitu ya gue ulang di situ sih dapat banget gitu ya jabo hati he maknyut baris hati he ulang ulang ulang, ulang. gue ulang cuy ya iya iya Iya. <laughs> Bila kono ai tukar isteri langsung keluar video klip Hindustan. Iya. Yeah. Kan kita tengok dia ustaz yeah, tu kalau ada bapak eh, langsung lagu tu tak? Yeah, betul, tak tahu. Langsung suami dia kawilad ki hen jabo hasti hen. Jiran jiran. Maknya pun barish hoti hen canak canak cum cum. Jiran ki kanan tu cap dun dun cap dun dun cap. Jiran pun terbabit. Aduh. you <laughs> tak buat manalah kita tahu kan? <laughs> Ah, kemesraan, kemesraan. keren, keren, keren. keren. Itu sebab 4S ni kecantikan kita ni. 4S kan saya sebut tadi salah satunya sebab jiwa kita nak cantik. Ibadah. Yang pertama, solat sama-sama. Solat sama-sama. Eh. Bila solat sama-sama, ajak suami kita. Katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti. Hmm. Ada orang lelaki period tak berhenti Maknanya dia tak semayang Tak semayang Orang perempuan pada time cuti dia Sepanjang tahun tak apa Johnny pet dia pakai pun tak tahu. Hmm. Dia kalau buka banjir lah kira eh, dia tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang dengan perempuan maintain. Ya, yeah, ya. Yeah, Garang. Abang, abang sebagai ketua keluarga kena jadi imam tau. <laughs> Kenapa aku rasa perasaan aku lain macam dia dengan bapak macam ni tu kan? Abang kan jadi imam. Abang. Wah, langsung tak jadi semayang ni benda lain. Taklah. Mana cakap lah elok lah. Suami pun jadi imam. lah kan. Dia jadi imam. Aduh, Allahu Akbar. Wah, hmm. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Isteri dia suamiku Empat dalam hati Sampai Inna Ataina kal kausar Itulah ya Jangan nak ada agak dah Okey je. Oke cuy, itulah tadi uh, ceramah dari Ustadz Syamsul Debat ya. Di sini saya mereaksi dua videonya cuy ya, dua video. Dan di sini saya nggak tahu ini berurutan apa enggak gitu cuy ya. Saya nggak jadi masalah. Yang pastinya saya harus menyelesaikan ceramah yang uh, tempatnya masih sama gitu ya. Saya penasaran aja gitu ya. Isi dari ceramahnya itu macam mana gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Dan aduh gua kayak gimana ya. Saya dapat pengajaran banyak. Saya mendapatkan hiburan juga. Pokoknya eh, yang dia cakapkan itu saya nggak nyangka aja cuy ini kayak saya berpikir Ustadz Syamsul Debat ini menulis ke atau memang banyak ini cuy banyak pengalaman ya. Biasanya uh, eh, stand up comedy kalau kita bicara stand up comedy cuy spontan keluar dia cakap tuh itu karena pengalaman dia tak menulis gitu ya dan Ustadz Syamsul Debat ini kayaknya pengalaman cuy ya sebagian mungkin di, ada ditulis cuy tapi ke, kebanyakan pengalaman gitu ya dia bisa mengerti aja gitu ya sampai lagu dia dihafal gitu ya waduh apalagi eh, bisa dimana kita harus menjalani namanya eh, pacaran dulu sampai menikah gitu ya. dan memang sangat beda saat pacaran dengan sudah menikah gitu ya gila banyak banget pengajaran yang bisa kita dapat gitu cuy ya waduh bukan dari pengajaran aja cuy saya terhibur banget dan kayak apa ya saya membuat video ini tuh bukan semata-mata karena memang pekerjaan saya cuy tapi saya bisa mendapatkan suatu pengajaran yang tak pernah saya dapatkan di luar sana gitu ya mungkin ya mungkin kalau yang tengok video ini teman-teman saya dari Indonesia mungkin agak tak paham gitu ya karena saya sudah lama ya hampir 2 tahun mereaksi video-video dari Malaysia jadi saya paham ya cuman saya tak bisa membalas itu aja saya nggak bisa membalas gitu ya kalau teman oh, eh, teman-teman uh, cakap macam ini saya